Hold op, den er godt nok nysgerrig, hva'? Hold op, hvor er den sæt på. og Det er da helt vildt. Hej. rigtig godt lide, at de hopper. Høj, <laughs> vildt nok. Hopla, sådan i. Bider de? Nej, man skal ikke komme til den. De kan godt finde på at bide jer. Ja. Se, den svømmer. Kan, kan du se den? Ja. Det kan jeg ikke da. Den laver godt nok lige et plop, hva'? Åh, ja. oh, nu kommer den derovre. Kom så, se. Kom så, se. Kom så, se. Kom så, se chokolade kit. Kom så selv, kom så selv. Vi har chokolade med. Kom så selv. Ah, det er hårdt. Fedt, at jeg lige kunne nå at få det på video inden kameraet du så. Ja. Alt på en sæl. Kom så selv, der er den igen. Vi har chokolade med. Kom så selv, kom så selv. Vi har chokolade med. Godt nok nysgerrig, hva'? Ja. Den sejler jo den anden vej. Ja, den svømmer, ikke? Kom så, sejl, kom så, sejl. Vi har chokolade med. Kom så, sejl, kom så, sejl. Vi har chokolade med. <laughs> Ups. Det har jeg godt nok aldrig set før. Lyden tiltrækker den jo. Ja, den er jo nysgerrig. Det var med det samme vi begyndte at trampe lidt, så, så kom den lige op igen.